Selamlar ben Bafse, bugün yine farklı bir challenge ile beraberiz. Bugünkü challenge'ımız eğer Tomar 753 isimli birini görürsen video biter, hadi challenge'a geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim, paylaşmayı da unutmayın. Sanırsam bu video uzun olacak. Jesse nerf yemeden biraz oynayalım. Uzak dur Colt bunlar benim. Ben sana demiştim. başka Colt daha. Bu Mike beni öldürür. Demiştim. Hemen başka maç. Kolaydı. Kaçma Bibi. Seni öldüreceğim Bibi. Sıkıştın Bibi. Beleş yük. Ah be Roza, senin ne haddine bana saldırmak. Hemen bir başka maça. Uzak turnita. Jesse son güncellemeden sonra çok güçlendi. öleceksin bi, çok uğraşma. Yazık oldu bi. İkinizi de öldüreceğim. Hemen bir başka maça. Aşağıda birisi var derken ulan Edgar. Bu sefer yemezler bibi. Mike gel buraya. Ulan Mike. Pusup Mike'ı öldüreyim. Gelmedi ya. Sonunda